这个今天的课程呢，这个叫净土十六观往生法啊。这个最近为什么要开这个净土五法啊？净土这个法门，大家很多人只知道有持名念佛法，实际上它总共呢和我们这个时空相应的。当然，它也有很多方法，但是我是说跟这个时空相应的，我们叫净土五法啊，净土五法。 净土无法，第一个法呢，就持名念佛法，第二个呢是阿弥陀佛本尊法或者西方三圣本尊法。那么这个上堂课我们讲了，今天呢是呃这个我们用十六观，十六观经啊有一个观无量寿经里面有十六观，那么来这个争取一个是帮我们自己一定今生啊这个。 呃，往生西方极乐有把握啊，这个是必须的，你必须要有把握。同时，用这部方法呢，去影响周边的人，影响周边的人。这个我们有很多大德很发心，所以今天的《十六观经》这个里面大量的这个绘图，这是都是来自传统啊。你比方说这些绘图，这都是来自传统传统的这个。 一位画家啊，他这个把十六关通通用彩绘的方法画的这么庄严啊，那么所以这些这些图片，然后回头都会发给你们，发给你们干什么呢？我们还想回头把它印个小册子啊，大家赞助一下，印个这种精美的册子，就是十六关往生法的这个小册子，这个小册子我们大量散发。 散发是什么呢？让大家看到这么美的世界，怎么样？都要去啊！我昨天傍晚晚上呢，这个在家里做这个课件，几个小家伙就一看哟，这么漂亮，都来跑来看，都跑来看呢。然后他就看，哎呀，这么漂亮，嗯，问这是哪里？我告诉说这是极乐世界，西方极乐世界。我说将来我们一家人都去这里好不好？ 这样，我们孩子、父母就不再分离了。他们拍手啊，我要去，我要去。你看，就把他们就勾搭上了这个愿望。他只要说我要去，我要去，这就发愿了，对不对？那你有没有给父母看？有没有给兄弟姐妹看？不是宗教，是有这么个世界，比地球还漂亮，比地球还美丽。那么大家要不要兄弟姐妹？咱们这么好啊，这个父子。 母女这么好，我们要不要分离？不要分离。不要分离，我们在哪儿才能不能分离？就是不要在六道轮回里面。六道轮回那就一定有分离。你上天，可能孩子在畜生道，对不对？你在地狱道，孩子可能在人道，那一定是分开的。啊，这六道轮回，所以你你必须有一个地方没有六道轮回，大家都彼此能够照应啊，那这就是极乐国土，极乐国土。